Assalamualaikum guys Kita senam uh, Di rumah saja Karena kondisinya sedang begini Let's go Untuk kesehatan gerakan kaki tangan ke depan satu dua tiga empat sampai sambil dada ada di dalam lagi ah mak mak ada bapak di dalam agar fish dan lipid mendapatkan energi ya mengolah kekuatan betis dan lutut lakukan kiri dan kanan ini memperkuat betis dan lutut agar rongga pernapasan kita tertata. ingat waktu masih kita SD dulu ini sering dilakukan ya. bahkan dilakukan dengan kedua kaki terbuka seperti ini atas ke bawah kita bisa melakukan hal seperti ini untuk mengendorkan otot otot kaki punggung bagian belakang ya serta bagian atas bawah kaki bisa melakukan peraturan nafas Taisi kalau bahasa kita mengatur pernapasan belajar kaitsu ya. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Lumayan juga ya. Bye. Salam kesehatan. Lakukan olahraga walaupun di rumah.